Uyurken seyrimde kalktım ağlayo Uyurken seyrimde kalktım ağlayo Hakkın divanına elim bağlı Şeyhime varsam ağlayım ağlayım Şeyhime varsam ağlayım ağlayım Yeşil sancak ile girir Muhammed Allahümme salli ala Muhammed semreder ki dünya yalandır Yunus emreder ki dünya yalandır Güvenme malına malın talandır Güvenme malına Seherde aşka uyku haramdır Seherde aşka uyku haramdır Yeşil sancak ile gelir Muhammed Allahümme salli ala Muhammed Yeşil sancak ile gelir